ha probado también su participación en el tratamiento, porque es importante la participación. Normalmente las medidas de tratamiento pues siempre son pasivas. Nosotros queremos que usted participe en el tratamiento. ¿Cómo participa el tratamiento? Primeramente tiene una actitud activa. Si hay dolor, vamos a intentar reducir ese dolor, pero vamos a intentar también que usted se mueva de forma adecuada, sin gran sobreesfuerzo, pero que no pierda su actividad. Porque esa situación de inactividad lo que hace es intensificar el, dolor. Y luego vamos a darle medio para que usted, con su participación, vaya mejorando su situación de, de dolor a través de una serie de medidas que podemos hacer aquí o que puede hacer usted en su casa.